Masih tahu, hanya kira mampu. Tapi mana, mau jauh kita aja. Hanya hanya kira mampu. Kalau Jawa Tino, tak pegawai itu, contoh, waktu lelita, kan. Mau jauh dia mampu kita, pengen sibuk kita, anak aja Dan lebih daripada belanja orang yang wajib atas nama karya, karya berlebih, karya berlebih untuk orang yang wajib apakah. Pada masa perginya, dan datangnya hotel dia awal ni hotel tu war tu macam ada pun betul eh dan pamala tanah keluarga ada ada pun ha promo ni dan diserahkan pula lebih daripada tempat kediamannya ha kerana situ baru mula lah dan lebih daripada hamba yang berkehendak kepada dia kerana berkhidmat akan dia hanya nak barang budak lah mesti budak-budak aja kerana ia tua atau kerana ia mempunyai martabat jadi ya jadi yang kira mampu gro yang pertama nafkah nafkah namanya kemudian yang kedua nah kendaraan yang yang keempat nafkah yang ketiga dari dua mana yang betul dua mana kamu nah. kemudian yang lagi. kemudian yang kedua, ketiga amal jalan daripada suatu yang ditakuti atas dirinya. Kemudian ada syaratnya. Cara bagi kita mampu untuk roh ini uh, ha, jalan perjalanan yang ini aman, ada gangguan itu. Dan atas hartanya uh, ha, kemudian aman harta itu sama ada jalan itu daratan atau lautan. Ha, mungkin dia amat tak mahu jalan amat juga pada lah. Ada pun bagi apa yang perlu. Selamat jalan. Jika lebih sejahteranya dan disyarakat mula dalam jalan itu di, diperoleh air lengkap mengenai izin pula dan bekal pada tempat yang berada mendanggu makan dia. Uh, kadang bekal-bekal ya, ini kepai dan mula-mula kita kepai lama. Uh, mengenai izin, mengenai makan ya. Sip lah makanan, nak ejek. Berarti kan mampu. mampu untuk roh ni. Ini kena mampu untuk roh ni. Dan lagi dengan harga yang sepatutnya pada mata itu dan tempat itu. Kerana mereka terima harga tu mah i, padum i, padum padum padum padum pad. Pada saja. Ini lor, saya lor, betul kan? Ini lor, ini lor, ini lor, ini lor, ini lor, ini lor, ini dan disyaratkan pula pada perempuan apabila wanita yang yaudi yang yaudi kalau mampu kalau mampu yaudi dan disyaratkan pula pada perempuan bahawa keluar ia dengan suaminya atau jahat atau atau dengan mahramnya untuk dalam dalam lagi atau sertanya tiga perempuan yang kepercayaan cara wajib ini ah, haji perempuan uh, ya haji yang boleh dong kan ya? Haji ya cara wajib ya. Cara wajib ya wajib itu, yang ke yang nak kau di jak ngan gula tu lagi. này pun paling kau pun ada kau ini. Paling kau. Bejat terus. Bejat terus. Những cái tâm là matala apa itu, matala matala. Rino những cái yang itu kapan dah. Yang yang kau di berarti kita mau aman dalam. Tapi yang yang tu lagi berarti kita aman dalam. Tapi kita mau jalan. Cara ni aman jalan. Ya. Adapun harus ni wajib ni. Adapun harus cuci. Maka iaitu harus keluar perempuan perempuan kerana hadir baru besar. Ha, dengan satu perempuan kepercayaan dalam jarak betul atau tidak. Ha. Hai wajib, haji wajib ya. Yang berkait dengan orang yang dalam ni. Dalam ini lagi harus dia keluar dengan sendirinya jika dia aman aman uh, akan dirinya daripada kenyataan <coughs> karena menjadikan hari pasal dan dia cip lebih kerau menurut perkara ini aman aman kerau ini daripada kenyataan aman itu. tapi untuk mengerjakan uh, haji parbu uh, haji parbu ini haji lunak hari tadi betul nanti dengan aku ini dengan maharam ini haji wajib menurut menolong ini dan aman jalan Ah, aman roh dia aman kita ke roh ni jaga roh ha, dan dia tu dia ah. Adapun keluar perempuan karena buka mengerjakan fardu seperti dia keluar karena dia ah, ya kemuju atau karena haji yang sunat haji besar atau karena berniaga jangkat maka dia itu haram jika tiada sertanya suaminya atau mahramnya ini dia, dia dia lah. Jadi dia lah tuh, aku dia lah ulama aku kau dia pernah sama dia lah. Dia lah abang aku dia tunjuk kau tak kek. Ah, punya dia itu lo, dia aku dia hari. Ah, punya ada dia ada kau dia tak pun dengan makaram. Tadi kalau lo banyak perempuan menipu, ataupun sama-sama kelompok wino, ya walaupun sama-sama kelompok wino, sama macam wino menunjuk, tetap kau dia hari. Beda dengan Jawa ni. Dia ni kan pargu, pargu air kan. Bagi yang kawan pun bukan pargu dia. Ha, maka ni, dia tiap macam mulut dia man dia lah, dia tiap teruk lah. Oh, bila kurang dengan man dia lah, kalau pakai kau, jangan kejap dengan air dia mulai roh kan. Lah. Ha, tapi dia buat roh. Air, dia buat roji waktu tu. Ha. Tapi kejap dengan roh ni, tapi kejap dengan ni, ha. tapi dengan roh ni. Ya. Kemudian yang keempat, bahwa kuasa ia atas kendaraan dengan tiada musyafah yang sangat sama ada di atas kendaraannya uh, ah, uh, ah, atau sekadar atau lainnya segera-gera dapat tetap ya di atasnya dengan tiada musyafah kemudian bicarakanlah uh, kendaraannya kendaraan yang mudah kita. Dia, dia cakap-cakapnya susah. Nah, susah tak Dia boleh kenal cukup memahai-mahai mana. <coughs> ha, yang standar-standar dia tahu. Ya. Bukan laut ataupun kenalan darah. Yang wajar-wajar mungkin. Ya. Ya. Jadi nyonya aku buat sebabnya, dia ni kira mampu duduk ni. mampu duduk ni, dia nak ajak jauh ni. Kaya ha, kira orang mampu jauh ni. Jadi ha, dia belajar kan lah. Belajar duduk ni, duduk ni, umur ni. có nhân tu có dấu trăng được à, về đi bằng cao đi nhân được bây lúc trăng được về tu một đi ăn cái đó là nhân gì cái đó à, ăn cái đó đang à, cái đó là đang coi cái đó đang có chuyện nhau kemudian jauh jauh itu dapat dan di kamar jauh jauh jauh kadang kalau tak boleh punya ya hanya hanya yang macam mau của urut yang kuasa kurung Dan bagi yang kedua, istiata istiata diri, yakni kuasa dengan orang yang lain. iaitu dua perkara. Ah, mampu tapi pakai gong. Jadi mampu gerong. Pertama orang yang yang mampu. iaitu orang yang tiada kuasa mengerjakan haji dengan sendirinya. Sebab ia sangat uh, <coughs> tua, sekira-kira tiada kuasa dan yang kenderaan. Atau sebab ia sakit yang tiada harap akan sembuhnya maka wajib atas orang yang mampu itu bahawa mengupahnya akan orang yang menghajikan atasnya dengan upah yang sepatut nah, ya. kemudian bagi yang pertama ah, baru ikhra mampu mampu juga yang bayar, bayar pakai ekor kau orang di bayar pakai ekornya orang pakai ah, kau bayar pakai ekor ah, kau bayar upah kau ada jarum uh, ha, upah kau. Uh, ha, ataupun yang kekuah dah. Ada mungkin jejak yang terang. Nah, ha, berarti jejak cara jawab ini dengan cara ada upah kau. Upahnya dia belum upah sepatut. Ini sih. upah yang patut. Dia kena mampu untuk roh ni. Mampu jejak seteru ni. Bekal dah. Kan cukup je lah. Mampu kau kenal. Ini saya kira boleh mampu jejak roh. <coughs> Ya, yang kedua, bagian kedua, ada mampu jejak roh. Banyak kek itu yang dah tuha dah ataupun kaki. Ha. Tapi tak berupa, tak berupa orang lain yang lain dan dengan lupa yang sepatutnya. Ha. Dari serangkan wajibnya itu, bahawa diperoleh akan upah itu lebih daripada hutang. Bagaimana sih setan itu? Biar dia tak berupa kamu itu, mengutuk hutang kita kan? Ha, berarti itu bagi hutang sih. Dan lebih daripada tempat kiriamannya. Ha, Bukitnya, Bukit terbangkan tu kan, Mungkin kaya tango ka, kaya tango na eh. Kaya tari. Mungkin mga mayroon yung mo na. kita yang mengkaitam dong akan dia Punya saja anda muda, mungkin niya. Mungkin ha, untuk kita punya pakaian untuk muda itu, dan juga makanan untuk muda, mungkin niya. Jika berkena ha, kepadanya, punya hukum boleh muda. Atau halaman mana hukum boleh muda. <coughs> Ha, halaman mana hukum yang boleh muda. Dan demikian lagi disyarakan lebih daripada pakaian dan daripada belanjanya, kutip belanjanya betul ke? Bebas pasal dan daripada orang yang najib atasnya nafkah. Betul ke rujuk? Ada cerita pas pas. Jadi wajib waktu lagi tak kan? Cuma waktu lagi tak. Ada nak wajib. Upah yang wajib waktu lagi tak sih. Ya upah ke waktu lagi tak? Ya ada wajib. Hari Jumaat yang enam puluh dia dalam ada orang pergi bayi rumah dalam pacar ya. dia juga ada mutang ada orang pergi hanya ada wajib tetapi syarikat yang demikian itu lebih daripada belanjanya pada hari mengupah itu ah, tempat lagi yang wajib sih ah, yang wajib dia belanja wajib lah kalau belanja pulang pergi ah, lagi nanti dia lupa tempat kok lagi nanti Uang ada upahnya Tadi ada yang cek Pada perjalanan ni pada umur ya. Bukan lebih daripada yang jangan kan, ha. Jadi dari bulannya kata upah uno. Kena ha. keluarga ni, nyampe kira ha. di keluarga. Kira di keluarga. Okey, kira uno buat kira uno buat kira upah. <coughs> Dekat upahnya kan? Yang upah lah, eh belanja ke keluarga gaji lah eh lah. Eh tak mau kenal dulu. Tak mau kenal dulu. Eh upah betul dari tim. Nah. Kia vô pha tao nghe bị dùng giảm cái cả nhà ra Ya kan? Ya, kalau dulu yang kedua ada lagi ya. orang yang tak upah tu kan, apa orang kalau AIG 3 apa yang kalau nak AIG je lah. Ya, ya, ya. Oh, nah. Ah. Dan tiada disyaratkan lebih daripada belanja pulangnya. Kata oh dia lebih lah. Sebab dia belanja pulau. Beda dia tanya ujak kena. Kena ya, ya. tahu tu pun nak buta tu. Ambil tu tahu dia kau pada apa-apa. Ya. Ha? Dan pergi ya. Dan lagi cerakan bahawa adalah orang yang diupah, yang diupahkan menghadirkan akan ia itu telah mengerjakan ia akan lagi palsu Islam. Hmm. Tapi kita ni ya di tu dia nak ubah. Ya. Oh, dia nak buat pun. Tak jauh ke dong, jika dong. Nah, nak buat. Ya. Ya. Ha. Ini salah dulu. Ha, salah. Salah lah orang yang tak ubah kan bukan di sini ha, yang pertu. Ha? Ada yang tiga. Ada ha, yang tiga. Yang yang tiga ni mesti yang pertu, yang tak. Yang tak kena pergi nama makan tu, Ya. Kerana jangan masa lalu ni, kalau dia makan. Ha. Kalau entah apa dura ya. Ha. Sebab kat jap dan lu. Kan ada yo yang pertama yang kena dulu cerakan boleh. Boleh makan. Ha. Benda bab pertama yang pertama ni dia tinggal dia mesti kena kena. Hmm. Sah yang kami tapi kami di ramai yang sini ya. Kerja ni tu eh. hmm. dia juga. Pintu pakai gas malam. Ha malam. Ha. Ya. Dan jika reza anaknya itu mengerjakan hadinya atau reza orang yang lain akan mengerjakan hadinya itu, maka wajib menerima ya akan yang demikian itu. Wajib. Tapi boleh dah yang ini. Orang yang lepasnya boleh dah yang ini. Hmm. Ah. Oh, mana izin anak dia? Ha. Mesti kita reza reza yang ini. Kejap-kejap ayah ya. Kunci. Ini Berarti ada wajib terima. Ya. Tapi yang kareda anu di ataupun ada orang lain, ah, maka wajib terima dia. Ha? Wajib terima punya apa? Dan wajib memberi izin akan orang yang menghajikan akan dia. Ha. Wajib cuti. Dan jika memberi anaknya, itu akan dia harta akan jadilah jadi upah bagi orang yang menghajikan akan dia itu maka dia dah wajib menerima yang akan dia hamil hati perempuan ada wajib ha. dan jika wali anak-anak itu akan dia harta akan dia diupah bagi orang yang menghajikan akan dia itu maka dia dah wajib menerima jadi upahnya baru ha? Hai, walaupun tu Maju anaknya, tim tu anaknya Dah wajib siap jadi ha, dia upah dia buat ha. Kerana yang dia buat dia tapi dengan cara mana tu? Boleh dah ada ni. Nah, ni bagian yang kedua. Kedua, boleh cara mampu, mampu pakai tu. Ha. Kemudian yang kedua ni, yang pertama mana yang pakai kau ni, lupa muka pakai kita dah berdua. Kemudian yang kedua, yang kedua orang mati, juga meninggal. Padahal wajib atasnya itu haji pada ketika hidupnya. Padahal kalau dia mati, wajib dia haji, cuma kamu meninggal. Ha maka wajib atas warisnya atau wasiatnya atau hakim mengupah orang yang menghadikan mayit yang latin atas itu hati padahal yang meninggalkan hartanya dia menjadi dengan harta orang meninggal dia dengan harta dan ahli waris di wajib mengupah orang yang wajib untuk boleh kita meninggalnya uh, ah, ataupun wasiat ada ah, ah, wajib uh, batu wajib uh, wajib dapat ataupun hakim Uh, ah, dari itu kalau sila pakai untuk pelajaran uh, ah, pelajaran itu bola kali cek dengar itu ah, ada bola itu Uh, menyatakan lembak kalimat ini Alam mesti roti Alam mesti lah Kadang ini lagi itu boleh lah Padahal wajib atasnya itu Mesti pada kekaitan Maka mengingat Kau boleh lupa lewat lewat rezeki. Kalau lupa lewat ini. Ah. Yang nak tabi lagi kau buat. Anak kolam tera kalau di. Anak anak. Beda, kebun beda wakaf. Ah. Kebun yang kelima. Kebun yang kelima. maka Kalau kita wajibnya kena rukun Islam kan, wajibnya tu pisah-pisah dan cakap macam itu. Ha. Cuma nanti Islam kah dalam rukun lah. Karena mengatakan rukun Islam ada bawa lah. Ha, apalagi itu ni. Maknanya tak sama seperti mata bahagia. Ya. Cuma cakap Islam itu. Boleh Islam wala kantinnya. Syahadah. Ah. Tak apa-apa

พระพุทธรูปอย่างที่ดีอ่าเมื่อสามหางสมุนกันอะไรอะไรสกุลสามี่คนดีหรือคนสลาอยู่ด้วก็ฟอตอลามที่อะไรหน่อยอ่ะยาวจีที่บ้านเราตัวจีเนจับซาเอาไปแล้วจะกบจานอะไรที่ยูโรทำอะไรเกี่ยวกับตัวมายาตัวมายาที่ก่อสร้างเนี่ยกบจานก่กสร้างสร้างก่อสร้าง Tapi dia cari dia cari dengan semua. Ataupun hmm. dia balik Ini. dia. Pati. Apabila hmm. Ini. dan berlaku <coughs> kita. Ha, dia tu dia. Ya. Ya, ya. Ha. Juga Uh, Perikun cara jadi beda-beda Karena Rogu ni Lumayan lah cara Rogu Dan pun Rogu semuanya cái puasa, của ta cái nhà chính là nhà là không là dia tổ à gì cái nhà chính là cái cái nhà chính cái Islam rồi đúng không cái Islam ít đâu là chỉ mong muốn là là đi mong muốn là bởi vì hana cái Haji hana là gì mà ya ya hana cái hana gì ấy panen ada panen lagi nama bahana tu yang anak haji bahana haji anak tak buat lah lagi lagi ni ya lagi lagi ni Ino pergolani jiwa tema tawajib wajib wajib tawajib. Ino ini ino gibal. Wajib atau wajib atau kata wajib tergolani jago pako. Tidak wajib tu boleh kau tinggalnya. Nah, tapi jadi boleh tinggal harta. Ah, boleh tinggal harta. Dan jika dia ada mengambil hartanya, maka sunat bagi warisnya itu mengumpahkan orang yang menghajikan main itu atau warisnya itu. menghadikan mayat itu dengan sendirinya. Itu orang yang meninggalnya ada tiga harta. Ada tiga harta. Ya kalau dia itu tidak kema. Tunat yang kufa mungkin. Ataupun tunat si warisnya tidak wajib. Ah. Ah. Ah. Ah. Mungkin orang anak eh, tak ada tapi itu muka. Ah. Ah. Tapi kita tanya dulu. Uji dia tu mungkin hari ni ada. Ah. Masukan. Sudah semua belum lagi ada. Wajib. Wajib eh, tak kupas. Ah, tak kupas wajib. Kalau tidak dia banyak, kalau dia ada, dia sunat sunat tanpa pau lain eh, ataupun warisnya ya Al-Fajir Rawi dengan Rawi uh, eh, dah Rawi bangka dua ni untuk mengkiri ini, dan harus bagi orang yang halas menghajikan mayat itu keluarga di halal itu keluarga di ataupun keluarga di dia waris atau ada menu warisnya ah, keluarga menu waris Saudara si ini haram dulu, kan? Sekali dulu, anak terburu Ha, keluarga itu dah. Punya waris dia yang perlu harta. Kalau mereka itu perlu harta, kau waris tadi. Punya keluarga itu dah hubungan, dah hubungan tapi anak perlu harta. Maka ada kadang kamu kalu. Ha? Lagi teror ke? Mereka itu lagi. Cucu nak lah, tak dicocok. Ya. Kalau tak dicocok. Nak ada ni ke mereka? Ha, nak cucu ni kan? Cucu tu aku tak dicocok. Keluarga itu lah. Alas lah. Yuti tidak keluarga Ali Harus Maka bulat harus Juga ya. ha. Dan Jika lo dengan tiada ini warisnya Mayat dengan itu Walaupun warisnya ada pilih Dia jadi